这样防守摆拳，你一定被爆杆。看一下正确的摆拳防守方法。我打摆拳，八，我摆拳打头啊，不是打身体，打头。因为这样的幅度是很小的，但是很多人做这个动作，他一是头是没有低下巴，你没有低下巴，你要防头，你看你的成本就很高，你防头就要这样去防。但你要低下巴，你会发现。 手会变得降低一些，离你的腹部更近一些。如果对方改变主意说要打你的腹部，你可以改成这样的动作，对吗？所以很多人这样做，你防守站姿就是错了，你没有办法防守。OK，那还有一种情况就是有的人抬肘过高，他做错误的动作，看错误的抬肘过高，你的肝脏都露出来了，这就很危险，对吧？当然右手打就不是肝脏，是身体，对吧？左手、右手你都有可能犯这个错误。再来一个标准的动作。 嘣，OK，标准动作。那标准动作，我打一个头，打一个身体，你看一下，这个防守的幅度应该是非常小的。把身体，嘣，你看这样的话，他完全可以应急反应，判断我有没有可能变线路，对吧？我假装打一个头，实际我打身体的变线路，嘣，他随时可以做应急的预判。好，希望你学习一下啊，感谢收看。